大家好，我们今天来到台北 Zoo，然后我们要来实测富吉跟柯达的即可拍的效果。原本原本今天早上是阴天，然后来到动物园，时候太阳很大，可以非常的能够实现这两台的效果。我等下就会拍拍给大家看，拜。 Oh, oh, oh, 来，先不记